Eh bien bonjour, est-ce que vous auriez de votre fameuse saucisse bien caramélisée, la figatelle Comment devi devait écrire « figatelle ou « figatelle, Kunachi »?« Kunaji » Alors, Allora, Didia, potemi andare a l'étymologie, Veni da un latino ficatum, insegna l'organe ou fecatum. puis, tant con l'étymologie, tu vorrei scrivere con kunachi » e di no l'organo u fecato nimu u scrivaria con una G. Si scrive con C. Allora, come si pronuncia a parola? E beh, ci sono tre maniere. 1, 2, 3, viva l'Algeria! E così, con tre maniere di pronuncia. Facci che ci sono due possibilità di scrittura. La prima pronuncia è ficatelu, tanto siamo obbligati a scrivere con una C così Silici Cusina Iaciuinus cercando, anche in certi luoghi di Pumonti, ma si perde in Hawaii le nostre varietà. La seconda pronuncia è figatello. Allora, qui si sente G, ma come lo è tra due vocali ce la scriva con una C, per la maggior parte di accortica. Chi a lettera C tra due vocali face usare G in pareti varietà di corso, come per la parola fogo si scrive con C ma a maggior parte della gente dice fogg. A terza pronuncia, meno adoperata è fiatello. Qui non si sente nulla, né che né g. Sparisce il suono. Tanto si deve scrivere con una G, che in certe regioni usano G dopo una vocale si sfassa. grano si dicerà urano. grano urano ma attendo, i due pronunci maio si devono scrivere con la lettera C. Ma allora, per chi guagi a Corsica sana scrivi con una G? E eh beh, è semplice, per due affari. La prima è che quando si legge la parola annanta e prodotti è scritta con una G. Figatelo. La seconda è che il corso scritto era poco imparato e ammaestrato dalla gente quando sta parola di un prodotto simbolo è stata commercializzata. Allora, un pare nuda, ma mostra il potere di un scritto. Ha cambiato maniera di parlare di migliaia di persone che non si dicevano figatelo e che ora dicono figatelo. Hanno davvero cambiato, che quando si legge la parola a Carrefour a Casino si pensa all'uso francese, posto che un supermercato corso non esiste mica. Siete in un contesto francese, allora anche ciò che è scritto o che pare scritto in corso, perdi l'estro corso, per diventare un prodotto francese. Allora, tre pronunci per due possibilità. Ficatelo e figatelo si scrivono con la lettera C e fiatelo si scrive elo con la lettera G. Ecco, a presto!